Mari kita bersolawat bersama Ulul Mustafa Putra Mari kita bersolawat bersama Ulul الله الله الله الله الله الله الله الله الله 心呢？ لطف كما عودتنا في مبتلي the 黄昏。 قلبي لك مملوء غرام يا رسول الله أنت وصى بالكرام 不能。